hey guys hey everybody bonsoir tout le monde um, je voulais faire ce petit vidéo cette petite vidéo pour remercier tout le monde pour tout le support qu'on continue à me donner moi et ma famille et la famille de Mika um, I just wanted to give you guys a little update on what's been going on um, so last Wednesday, Mika finally left Paris and came to the States. Um, there were so many complications, beaucoup de complications pour l'amener chez lui. Euh, les Parisiens ont des règles très strictes, donc euh, ça avait déjà fait presque 15 jours avant qu'il euh, qu retourne finalement à la maison. Um, il est venu mercredi dernier et Finalman, il est arrivé dans ma cité euh, le vendredi d'après. Euh, je veux vraiment remercier tout le monde pour m'avoir accordé le temps nécessaire pour que je puisse vivre en paix et en privé parce que c'était vraiment un beau choc pour nous. Euh, parfois, je pense toujours qu'il va ouvrir la porte et rentrer à la maison. Euh, j'essaie de mon mieux de rester forte. Et je prie beaucoup. Et je vois vos prières aussi. J'apprécie énormément. Euh, hier, j'ai finalement pu passer un petit temps avec lui. Je l'ai vu. He looked very peaceful. um, we had a little service, private service for the family and the close friends, the ones that were the closest to him. And c'est pas mon intention de ne pas include tout le monde. Mais c'était très important pour la famille que c'était un moment privé pour nous. pou ke person nou plèm de fote de mou pa. Korsi, joun pens pa ki lorè ime sa, ke sa fote si okul sur les ond an lè rizon sosyo. E, se pa yon fote ki jorè ime ke se zafan vwa anjou, se pa l'imaj ki jorè gade pou Lea e pou le bebe e Gabi. Voye? An euh, apache yon bon mouman ansan. Je luyè boku pwale. j'ai beaucoup parlé à Dieu. Euh, je lui ai dit tous les messages que j'ai pu lire et tout l'amour que vous envoyez pour lui. Euh, on a fait une jolie prière en sa présence et we could really feel his spirit Les enfants vont bien. Gabi, Gabi est très fort et on le supporte beaucoup. Bien entendu, il a beaucoup pleuré. Et puis chaque fois que je pleure, il pleure aussi. Le pauvre, tu vois. Euh, Léa, jusqu'à présent, elle pleure dans son sommeil. Elle pleure et elle garde les yeux fermés. Elle dit papa, papa, papa. Non, non, non, papa, papa. Ça, c'est dur. Euh, je dors un petit peu mieux. Euh, je dors peut-être trois heures de temps par nuit. Mais c'est toujours le réveil qui est le plus difficile. Parce que quand je me réveille, je m'attends à le voir à côté de moi. et Il n'est pas là. Le bébé va bien. Le bébé donne beaucoup de petits coups de pied. Le bébé sent l'énergie de son papa partout. Je lui parle de son papa assez souvent. We're having a girl having another princess. And um, we wanted to tell you guys together Which was supposed to be this week On était supposé planifier un baby shower Bon, j'ai décidé autrement Mais je vous fais savoir que c'est une petite fille Son papa a choisi son nom Bon, je ne l'ai pas changé Je ne l'appelle pas Mikael déjà même Mais elle a définitivement l'esprit de son papa Elle est très full of life elle bouge beaucoup. Donc, on a peut-être euh, quatre semaines avant qu'elle vienne au monde. Je vous garde bien content. Euh, je fais de mon mieux. J'essaie de rester positive et je garde ma foi. La famille, je suis entourée de beaucoup de familles. ma famille, la famille Fanfan, la famille Morissette, la famille Benjamin. J'ai beaucoup de support. Et je vous ai aussi la nuit, quand tout le monde dort, je monte sur les réseaux sociaux et je lis les messages. Et ça m'aide beaucoup euh, de voir vos prières. Et ça renforce ma foi encore plus pour voir l'humanité qu'il y a toujours dans le monde and the impact that Mika was able to make in the world, in Haiti. C'était son rêve. Euh, je vais pas mal. Je ne suis pas bien. Mais je ne suis pas mal. It's a work in progress. I'm still trying to accept what happened. Mais je tiens bon, je reste fort. Et je prie beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. En tout cas, je vous vois sûrement dimanche. On va célébrer pas en famille, entre amis, avec tous ces fans. Je pense que vous allez aimer le service qu'on va, va faire. On, va, on vous demande si, vous pouvez de vous habiller en blanc. Parce que si nous sommes jeunes, nous avons toujours un jean blanc sur nos performances. Toujours un maillot blanc, toujours un tête blanc. Donc, il aimait beaucoup s'habiller tout en blanc. Si vous pouvez, c'est pas obligatoire, si vous voulez venir célébrer sa vie avec nous. Euh, mais de toute la façon, je vous remercie pour tout le réconfort, tout l'amour que vous nous montrez chaque jour. On voulait faire tellement fière, fière de pays, fière de famille, fière de tout le monde. Kontrebeni mwen kou, le bon diyo ban mwen amon ki pou ktay mwen gwan, sa nan pa diwe lantan. Men sa valen la pen.